Saluton kai bonvenon al nia lasta tradizia episodo de la videoserio Cron Virus Tempe Vivi, char morgau. Mi elsendos la finan episodon kiu en havos eh, kelkain ani diru surprizo. Do. Do mi volas tanki vin ciuin por uh, esti kun mi en citiu malfacila tempo. Kai anka mi volas diri ion al vi, char mi lasas vin solai. Do, unue, estos la medito meditoi qui povas accompagni vin via place dum uh, presca unu iaro. Cai mi volas esti tre clara per tio. La Zamenhofai meditoi estas sen pagai. Do, vi povas subteni gin la medito serion kai mi apresa stion sed mi publicigos ciuin medito en kiwi ancora ne esti sie dispono per la facebook pagio de la video serio do sekvugin se vi estas en facebooko kai en mia instagrama profilo ancao en la tiel nomata igo tovo la instagrama televid canalo mi ancao publicigas ciuin novain videoin cion mi faras relate alla videoserio cae alla medito serio kai compreneble en eh, la youtube canalo kai pli precise en la listo kies porciama ciama mallonga ligilo estas mallonge.net publicva strecheto con virus tempe vivi. Do, oh, pardono, estas homo i kiu laboras ĉi tie. Nu. Jen, kion diri? Do, ah uh, eh, Esis granda aventuro por mi. Mi multe lernis mi anca o lernis paroli esperante antao camerao. Mi tion da eraro i faris en la unuae episodoi. Se mi rigardas de nove la unua in episodo in ili estis terurai pro emozio kai pro tro complica i frasoi mi ofte forgesis accusativo inao ao metti stroda Ja. Nu. Mi estas in Amsterdam-o, mi restos in Amsterdam-o. Mi volas ancaudiri tion al vi. Lo, tion signifas cae mi decidis egi plentempa Amsterdam-ano almenau. Dum la venonta iaro do ecte citiu somero gis la fino della venonta academia iaro mi vivos citie do mia i filoi viva san milano con sia sia patrino kai no ni vidos esas grandas changio en mia vivo kai mi ne sies cio casos, niu sies cio casos, ciu ne? La mundo changijas, ni ne povas plani tro for. Ali flanke, oni devas havi planon. Oni ne povas vivi tute hazarde, amen au. Ne estas mia stilo. kai jo, ja, do, se vi venas en Amsterdamon cial ein bon volu averti min private antaue char povas esti <coughs> interesse vidi nin persone char citiu citie oni raitas tion fari kai anco mi volas diri che ja se vi havas ideoin, desiroin, pri io alia, farinda de mi, pri esperanto iel, ne hesitu. Mi havas kelkan ideoin. Por uh, daure, doni videa in en havo interrete sed mi ancora ne decidis shainas che mia cefa professio nome esti universitata professoro Shangijas granda granda scale eble anca la venontan iaron mi devigatos instrui retume nur kai do almeno mi lernis exemple usi pli bone microfonon kai do la qualito generale pli altigas char sperto ciam utilas por altigi la qualiton de oniai en havoi. Nu, mi parolis longe hodio. No, mi pensas che non mi povas halti. Kai ni revidas nin post la medito kai post la lasta musichero ludita in diru tradizie fare de la cara Paolo Viglione kai ne hesitu contacti min por doni ideoin por doni reagoin kai foie io mi sentas iom sola chu ne mi faras aferoin sed ne nio reagas do mine sias mi vidas che pli mal pli cent homo in ciu tage rigardas mia in eh, episodo in tio esos bonega fero por mi granda numero por mi mine ant antau vidis tiom da successo tamen ricevi on pli uh, persona fare de vi estus ege bone do ne hesitu contacti min private a anca o publice fari propono in cotopo la play malbona fero che pos occasi estas che mi diras ne coran dancon sed ne dancon chune to resto con mi ni revidos nin post la medito post la musico por la la tradizia saluto Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kai meditas pri articoletto è la gazeta articolo la esperantisto 1891 pagio 101 citie zamenhof estas parolanta pri la gravezzo dis donadi libretto in pri esperanto kai li uzas uh, eh, iun uh, eh, arcaismon li parola spri societo kai li uh, en con non tempo esperanto oni dirus associo hm? Kedo li volas doni kelkajn consiloin, Charlie volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parlanto, fondi ne grandan accian societon por eldonado de verco in nia linguo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas eh, trebona pri la propono, sed li anca diras ion. Do, mi gainis amicoin de Esperanto, nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la poshon, cae poste, ciam vi estas sola en via ciambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libretto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contra parolante contra la eblezzo de tia fero, che lingvo tut monda, ili deprenas per sia i scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda, en gie oculoi, che ne helpos alla fero. Do, tio la mia sostre interessa. Char mi pritaxas tio in ci eh, vorto in desamen ancora attuala e kai validai. En mia persona esperto. Nur se estigas grupo quo esplicite intensas lerni la linguon, exemple, uh, eh, mia esperanto classo en la universitato, done tiu risco ne vere exista. Sed in ciui aliei casoi, effettive la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero, estis che a mi parolis per tio, individue do kun homoi unu post la alia en gruppoi tio ne vere bone funkcias mi pensas char aro da homoi ne ni diru tiel gruppo estas pli ol aro da homoi da homoi. Hm? Estas grupa identezo. Do, ciam estas grupa identezo, la manieroi rilati unu cun la lia, uh, eh, io mette shangigas. Cae do, tio pos influi. Cer, oni devas surmeti la mascon de la grup ano, de la membro de la grupo. Che do dependas de la grupo facte. Do pli bone. Do facte effettive mi pensas che interessigi pri esperanto estas iel intima electo. Tre persona do tio la mi clarigas kial ci tiui vortoi estes ancora actualai. Do, mi dankas pro vi atento, mi salutas vin kiel ciam, antauen, sen fine, cae gis morgau. Jen mi de nove, antau ol saluti vin, mi shatas diri al vi che mi anca ofertas curso in pri esperanto en esperanto private tio estas consentita afero de la universitato char unu e la ni diru afero e mi volas fari estas paroli al parolanto de esperanto pri la afero e mi lernis en la lastai prescautri de chiaroi de esperantistezzo pli al pli ja mia dio kiom da kai nu eh, tion compreneble mi ne povas fari en la normala curso en la universitato char mi instruas la baso de la lingua kai della cultura kai do eble mi povas fari tion mi jam faris fakte dum la studse ma infinoi de Esperanto Nederland, kiu kiu estas bela sperto por mi. Kaj estas okazo por interŝanĝi sioin kaj konoin con asperta i parolantoi to sed nun kio kazas ni ne sias essa sia un alfacile mal tion kai do mi esta mal por uh, eh, novai chansoi no carai jam tempesta mi lasas la grandan auton preterpassinin kai kun bella fono mi volas diri de nove duo namasteon al viciui kai lasta foie gis morgau